सबैजनालाई म राजीव ख्याजु एउटा यस्तो वेबसाइटको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछु तपाईँले मोसन ग्राफिक्स गर्न सक्नुहुन्छ हामीले आफ्टर इफेक्ट्स पनि चलाउनु पर्दैन पनि सिक्नु पर्दैन त्यसले हामीले चाहिँ ग्राफिक्सको काम चाहिँ हामीले इजिली गर्न सक्छौँ सो तपाईँले चाहिँ मेरो हेर्न सक्नुहुन्छ सो त्यसमा चाहिँ मैले मोसन ग्राफिक्स गरेको छु सो त्यो चाहिँ मैले आफ्टर इफेक्ट्स र फोटोसप युज गरेर चाहिँ मैले क्रिएट गरेको थिएँ र मैले यो वेबसाइटको बारेमा चाहिँ मलाई थाहा थिएन सो यसमा चाहिँ तपाईँले इजिली तपाईँले मोसन ग्राफिक्स गर्न सक्नुहुन्छ सो सुरुमा चाहिँ यो वेबसाइटको नाम रहेको छ in video dot IO in video dot IO so guest स्टार्टमा हामीहरू क्लिक गर्छौँ सो यसलाई चाहिँ हामीहरू एक्सप्लोर गर्छौँ जसरी क्यानभामा हामीलाई टेम्पेटहरू दिएर हुन्छ सो यसमा पनि त्यस्तै छ यहाँतिर क्याटेगोरीहरू दिएछ छ जस्तै कि तपाईँलाई स्क्वायरमा चाहियो भने स्क्वायरको मात्र देखाउँछ यो चाहिँ फेसबुक पोस्टको लागि हो ल्यान्डस्केप जुन चाहिँ युट्युब भिडियोको लागि चाहिन्छ भने इन्ट्रो तपाईँले यहाँबाट नि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ पोर्ट्रेटको लागि भयो भने पोर्ट्रेटमा नि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ म स्क्वायरमा बनाउँछु सो मैले कुनै पनि फेसबुक एडको लागि मैले यसरी मोसन ग्राफिक्स बनाउनु पऱ्यो भने मैले यसरी चाहिँ भित्र जान्छु म चाहिँ युज टेम्प्लेटमा जान्छु र यसले चाहिँ भित्रतिर लगिदिन्छ र हामीले चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ तपाईँले यसबाट चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो तपाईँको प्रडक्ट छ भने तपाईँले प्रडक्टको इमेज पनि हाल्न सक्नुहुन्छ टेक्स्टलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै क्यानभा जस्तै हो सो तपाईँले क्यानभाको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने मेरो प्लेलिस्टमा गएर चाहिँ तपाईँले भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ सो यसरी आउँछ र यहाँतिर एउटा वाटरमार्क आइरहेको छ सो तपाईँले चाहिँ अलमोस्ट एकदम सस्तो छ तपाईँ किन्न सक्नुहुन्छ पन्ध्र डलर पर मन्थ भनेको छ यो भनेको केही पनि होइन र अनलिमिटेड चाहिँ तपाईँले थर्टीमा थर्टी पर मन्थमा नि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ सो तपाईँले पन्ध्र डलरमा चाहिँ तपाईँले मोसन ग्राफिक्स इजिली क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ भनेको चाहिँ एकदम खतरा कुरा हो सो यसरी चाहिँ तपाईँले इमेजलाई चाहिँ कहाँतिर हाल्ने तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ यहाँतिर टेक्स्ट चेन्ज गर्ने भए तपाईँले टेक्स्ट पनि यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि म वाच भनेर लेखिदिन्छु र तपाईँले यो एलिमेन्टको कलर चेन्ज गर्ने भए तपाईँले कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले इमेज एड गर्ने भए यहाँतिर ठ्याक्कै क्यानभा जस्तै हो सो सुरुमा चाहिँ हामीले टेम्प्लेटमा जान्छौँ सो टेम्प्लेटमा चाहिँ डिफ्रेन्ट टेम्प्लेटहरू तपाईँले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई कुन चाहिँ टेम्प्लेट मनपर्छ तपाईँले यहाँबाट यसरी क्लिक गर्नुहोस् तपाईँले अपलोडमा चाहिँ आफ्नै फाइल जस्तै कि मैले चाहिँ यो घडी चाहिँ मैले इम्पोर्ट गरेँ र यसरी राख्यो भने रिप्लेस गर्न सक्छौँ सो मेरो प्रडक्ट यसरी घडी पनि हाल्न सक्छु तपाईँले रिमुभ ब्याकग्राउन्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले तिर्नुपर्ने हुन्छ पन्ध्र डलर भनेको एकदम कम हो सो तपाईँले क्लाइन्टको लागि गर्दै हुनुहुन्छ एकदम फास्टली तपाईँले मोसन ग्राफिक्स बनाउ बनाउनु पर्छ भने तपाईँले चाहिँ यो किन्न सक्नुहुन्छ सो यहाँतिर भिडियो छ सो मलाई पनि यसको बारेमा खासै थाहा थिएन पछि चाहिँ मैले यो वेबसाइट पनि छ भन्ने कुरा थाहा भएर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भनेको सो तपाईँले यसरी टेम्पेटहरू हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँले म्युजिक पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट जस्तै कि मैले यो म्युजिक एड गर्छु यहाँतिर तपाईँले एड गर्नुहुन्छ तपाईँले म्युजिक हटाउनु भयो त्यसरी त्यसरी गरेर डिले पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो इमेज हाल्नु हाल्नुभयो त्यसपछि टेक्स्ट पनि हाल्न सक्नुहुन्छ सो तपाईँले चुज गर्नुहोस् कुन टेक्स्ट चाहिँ तपाईँले हाल्ने भनेर सो डिफ्रेन्ट राम्रो राम्रो फन्ड्सहरू पनि भेटाउन सक्नुहुन्छ जस्तो कि इन्स्टाग्रामको लागि भने तपाईँले यहाँतिर यसरी एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि मार्ट बजार भनेर लेखिदिन्छु म सो यो वेबसाइट चाहिँ तपाईँले एक्सप्लोर गर्नुहोस् र यहाँतिर तपाईँले आफ्नो लोगो पनि हाल्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि मेरो लोगो चाहिँ इक्जाम्पलको लागि म जुन जुनमेनी लोगो जुन जुनमेनी पिक्चर चलिन्छु सो तपाईँले यो लोगोलाई चाहिँ यसरी हाल्नुभयो भने यहाँतिर यसरी लोगो चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुन्छ तपाईँले कलर पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि क्यानभामा हामीले सफल गरेका थियौँ सो यसरी नै सफल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको ब्रान्ड कलर अनुसार ठ्याक्कै मिल्छ फोल्डर पनि तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ स्टिकर्सहरू छ ओभरलेजहरू छ सो तपाईँले कलर ग्रेडिङ गर्नको लागि ओभरलेज यसरी हाल्नुभयो भने यसरी कलर चाहिँ चेन्ज हुन्छ सो तपाईँले यहाँ तलबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यसरी तान्नुभयो भने यसरी साइज अथवा ड्युरेसन चाहिँ तपाईँले यसरी घटाउन सक्नुहुन्छ यहाँ सेप्सहरू छ सो तपाईँले सेप्सहरू पनि डिफ्रेन्ट सेप्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ फ्रेम्सहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ धेरै कुराहरू छ अनि मार्क्स भन्ने छ सो मार्क्स तपाईँले यहाँतिर यो मार्क्स हाल्नु भएर यहाँतिर इमेज पनि हाल्नुभयो भने यसरी इमेज ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्नुभयो भने यसमा चाहिँ यसरी इम्प्लिमेन्ट हुन्छ र यहाँतिर तपाईँले सोसल ट्विटरहरू तपाईँले लिङ्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब यो भिडियोलाई चाहिँ हामीले कसरी एक्सपोर्ट गर्ने भन्ने कुरा आउँछ सो एक्सपोर्ट गर्नको लागि तपाईँले यहाँ माथितिर एक्सपोर्टमा जानुहोस् सेभेन ट्वेन्टी चाहिँ हामीले गर्न मिल्छ अब थाउजन्ड एट्टी चाहिँ हामीले किन्नुपर्ने हुन्छ सो एक्सपोर्ट गर्छौँ सो यसको बारेमा चाहिँ तपाईँले आफैले एक्सप्लोर गर्नुहोस् सो मैले चाहिँ यो वेबसाइट चाहिँ एकदम काम लाग्दो जस्तो लागेर चाहिँ मैले सेयर गरेको सो यसरी रेन्डरिङ हुन्छ र तपाईँको भिडियो चाहिँ इम्पोर्ट हुन्छ सो यो वेबसाइटको नाम चाहिँ रहेको छ इन भिडियो डट आइओ यस इन भिडियो डट आइओ तपाईँले एक्सप्लोर गर्नुहोस् सो डिफ्रेन्ट फ्रीमा नै तपाईँले टेम्प्लेटहरू पाउन सक्नुहुन्छ तर फिफ्टिन डलरमा पनि एउटा मोसन ग्राफिक्स पाउनु भनेको तपाईँले क्लाइन्टसँग अब डिल गरेर तपाईँले इजिली अन पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो फिफ्टिन डलर भनेको एकदम कम प्राइस हो सो अहिलेको लागि चाहिँ म यति नै गर्छु हामीहरू फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोका साथ भेट्नेछौँ तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and bye bye